14 серпня починається двотижневий піст напередодні свята Успення Пресвятої Богородиці. Цей день вшановується пам'ять старозавітних мучеників Маковеїв. День це називають в народі першим спасом, мокрим спасом або медовим спасом. І мало кому відомо про те, що саме в цей день, у 988 році, відбулося хрещення Русі на водах Дніпра. Саме тоді народилася церква Христова на нашій землі яким чином це відбулося? І що все починалося? Апостоли Христові виходили, вийшли на проповідь Євангелія по всьому світу. І от на нашу землю, тоді це ще була земля Скіфів, прийшов апостол Андрій. І наші прослав'яни вперше почули звістку про Христа, про Царство Боже, про Спасіння. І в повісті временних літ Нестор Літописець свідчить про те, що коли Андрій підійшов до київських схилів, він промовив учням, що на цих горах засяє благодать Божа, і Бог збудує багато церков. Минали дні століття, очікуючи е, виконання цього пророцтва, і от приходить легендарний князь Кий. Саме цей князь, як припускають деякі історики, став першим князем-християнином. Літописи свідчать про те, що засновник Києва е, приходив до Царгорода і прийняв від візантійського імператора велику честь, ну тобто велику честь, що може розумітися як прийняття християнства. В той час візантійські імператори часто заключали угоди з слов'янськими князями і таким чином навертали їх до віри. І от до початку 9 століття з'являються перші відомості про найдавнішу Варязьку печеру. І це серед теперішніх дальніх печер е, Київ-Печерської лаври. Варяги там молилися. Вони у Константинополі приймали віру. І по дорозі додому через Київ приєднувалися до княжої дружини, поважившись на велику платню. Нову віру також поширювали і грецькі купці. Певне, саме за їх кошт була збудована церква святого пророка Іллі на Подолі. І от настає друга половина 9 століття. Це період князів Аскольда і Діреса, особливий час, який може вважати часом першого хрещення Руської землі. В історії цей час замінована активна діяльністю місіонерів серед славянських народів за ініціативою Константинопольського патріарха Фотія і римської папи е, Миколи І. Саме ці ієрархи, найвищі ієрархи, благословили літургію на славянській мові і славянські переклади Біблії, здійснені святими Кирилом і Мефодієм. Дня князів Аскольда і Діра поштовхом для прийняття християнства стало став військовий похід 18 червня 860 року. І напад русичів був настільки раптовим і потужним, що столицю Візантії врятували лише дивом. Патріарх Фоті виніс різи Богоматері, які зберігалися в лагерському храмі, занурив їх у воду. І нараз піднялася страшенна буря, яка порозкидала руські човни. Вражний Аскольд був змушений е, визнати віру Бог, в яку вірили греки, і навдовзі він прийняв хрещення. Він повертається в Київ, відразу будується храм святителя Миколая. За, е, і за його проханням патріарх Фотій надає митрополитам. Відбувається літургійне життя. Починається життя руської єпархії. Саме так вона значиться у письмі Фотія, до східних патріархів, де ця єпархія, руська єпархія, значиться під номером 61. Все було б добре. Якби антихристиянська позиція на чолі з е, новгородським князем Олегом не заколотила кривавого державного перевороту, Князі Аскольда Діри було вбито, всі були хрещені зруйновано. І от могутня Русь мусить самотужки починати шукати свій власний релігійний шлях. Ну, так довго тягнутися не могло. І от після Олега на княжий престол заступив Ігор, якого деякі фахівці вважають таємним християнином. На підставі мирної угоди, дуже тоді вигідної для Русі, після вдалого походу до Константинополя, е, ці угоди із візантійським імператором. І цілком можливо, що саме тоді приймає віру її дружина, свята княгиня Ольга. Е, яка серце відчуває необхідність становлення руської землі на спасений шлях Христів. Ну, звичайно, воєводи і київські бояри це таке вчення християнили, як зраду рідним богам. Русь захвилювалася. Однак мудрій княгині вдалося залишити київський престіл за собою. Вона, залишаючись християнкою, майже 20 років править язичницької держави подібного не вдавалося навіть такому магітньому князеві, як Аскольд. І от вона намагалася охрестити своїх підданців, але всі її спроби вдавалися невдалими. Невдалою також е, стала і спроба просити допомоги у візантійського імператора Константина VII. Вона просить допомоги у германського імператора, Отона І. Той дає єпископа. Але прихід єпископа лише е, приніс нові хвилювання у Києві. Єпископ Адальгерт через рік вже повертається додому. Його місія е, майже вся гине, а сам єпископ ледь запобігає смерті. І тут якраз починається переворот. Ольга лишається влади, владу захоплює її син Святослав. І про християнство Святослав і слухати не хотів. Він говорив, що його вояки над цим тільки сміються. Проте хрещення Русі таке відбулося. Його здійснив, як відомо, Володимир син Святослава і онук Ольги. Після декотрих невдалих спроб реформування місцевої славянської релігії він навернувся до Христового вчення. У 988 році він приймає нову віру, відбувається хрещення киян, і християнство проголошується державною релігією. До християнства Володимир е, навернувся зовсім не випадково. І зовсім не з політичних міркувань, як це кому здається. Деякі подейкують, мовляв, князь насильно нав'язує віру, примушуючи приймати хрещення під страхом смерті. Навіть склалося таке прислів'я Володимир хрестив вогнем і мечем. Але якщо ми звернемося до літописів того часу, то не знайдемо ніяких фактів про примусове хрещення, про невдоволення Русичів, про чинення опору про кров пролиту е, пролиту язичницькими фанатиками. Але якби ці факти мали місце, вони б не могли б залишитися непоміченими і не зафіксованими. Занадто велика подія для замовчування. Е, та і не міг весь народ руський назвати свого красним солнишком. Отже, е, йому не мстилися, не боялися Володимира, навпроти його любили. Він був оточений любов'ю руського народу. От такі деякі штрихи предісторії церкви на нашій землі. Час нашої зустрічі підходить до кінця, і тому бажаю цей піст привести в радості, молтовне піднесення, щоб бути достойними спадкоєвцями віри святих рівнопосних Ольги і Хрестителя Русі Володимира.